别的那么走动。好、哦，这材涂料这个东西啊，大红的真健康。哎，我不要，不要。哦，我知呀，因为你去吃。 我给他交费，我给他放我这了，买了我今日好，哦 生香、甲甜酱拢叫来，甲甜酱啊！四个十单有啊。哎，来一百八洋哦。这个很多人都说了，从年轻吃道了。 나오라는 게 있고 네? 들어가 들어 어, 땅콩아 진짜 무서워지나? 어, 어. 네. 우리 애빨 가능하게 해 나와. 뛰어라, 뛰어라. 안 뛰어라. 네, 나 뛰어라. 제 장수 입에 놓으래. 뛰어라, 뛰어라. 야, 떠나. 아, 이거 와. 나, 이마. 哦，对了，卖到给了。 他不来，他不来呀。随便两斤都七八毛的呀。他不喝汤的。两条七八，哎七八块钱了，别的那么重。好，身材资料，这个东西呀哈，就是要现炸的哈。我要两条那个。好，你等一下哈，这个两条哦。来。 啊，来，这豆豆皮的，豆皮的，OK，这个包啊，阿丽回家哈，给那个包丢哪的，包在阿伟的这边啊。 Johnny, Johnny. 都一样吧。对。啊。节奏、长度、大的，大的，大的。 大红豆，啊跟仙桃，跟这个小红豆，五样就好了。要是不如五样就好了，我五样就好了。好，再来，这是什么？这个是地瓜。地瓜要。 luôn ấy đi cái cây khác chẳng mấy có chạy hả bà ấy đo bà là nó bà kia xin cả phòng bàn thẳng à, bàn 要较甜的，较无甜，较无甜，较无甜哦。嗯，好好，我来尝一个。嗯。 做买卖，做买卖。买卖哈，好那买哈。好，阿我过来摘个几用黄瓜嘿。好，阿巴吧，都要吼。啊，变呢？变了不？热。你要全客嘛？哦，我知影，因为你请太来，你我请客。老老大，老大。 老人家在没有时间了。来几十块，好。来。它就是你那种，对哈，就米糕是那种米糕。我们没有。对。哦，哦，哦，哦，我知道了。哦。